Bueno, vamos a hacer ese video para Cintia, que hoy es la compañera. Entonces te deseamos un... ¡Feliz cumpleaños! <laughs> Sí. Espero que te, vamos, que te va a gustar esa canción. Te vamos a cantar una canción de Ash. Sí, vamos. Porque hoy en mi tranquilidad, si es tan grande esta ciudad, que guardé con candado en un cajón porque eres el peor amor que he conocido tan perfecto que no te olvido piensa en mí ayúdame a odiarte haz las cosas que hacen los cobardes no me trates bien ni sonrías más pues mi Bueno, somos los tres. Hoy, como pueden ver, falta una. Pero de cualquier manera, las, nos pueden ver en nuestro YouTube, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Espero que les gusten nuestros videos.